全变态组合，太变态了！这招只有百分之一的人能学会。早在六年前我就教过这招，但是很可惜啊，你们都失败了。所以今天我们要看看，又是我自创的，但是很有可能因为我心情不好，导致这段视频我有可能随时删除，所以你要赶紧点赞下载。OK，演示右边的版本，右边的版本，空中完成高直超人拳，摆右腿，来试试。 OK，有一个很小的细节是你们尝试会失败的，先尝试一下，失败了再看我下面的话。OK，一般人这个勾会很发力，所以你失败了。但是最重要的一个细节点就是这个勾你不能发力，因为它就是一个，记得这个吗？超人拳怎么做？记得吗？它只是肩膀往前的时候顺便带出来的一个动作，一个虚晃的假动作。八，这招很难教啊，来，八八咚，换个角度，来。 这个动作还有一个左腿的版本，也非常牛逼，感受一下，一样怎么做？高超拳，八摆直，切成左腿，四拳加左腿的逻辑来，八八蹦，换一个角度感受一次，八八蹦，它配合着超人拳的步伐，还配合着非常变态的小碎步，这招很可惜，很遗憾，又是我们自创，的，所以练一练有什么有什么用呢？你说？ 比赛中用最简单的技术，不就行了吗？但是，实际很多时候，格斗生活尝试不同的东西，对吧？你感受它，你的协调性变好，回归到最简单的动作，会因为你的复杂动作而去反补其他简单动作的灵活性了。再见。